Mamma mia! E butti fai morti sicuro! Ma roba freddo per quello! Ma roba, capite a quanto a me distanza chissà che sta serrando e ha buttato i porto velori, i vetri in terra. thank you